Hamıya salamlar. Bu videoda necə daha çox satış əldə edə bilərik və eBay-dəki qazancımızı necə artıra bilərik ondan bəhs edəcəm. Təbii ki, biz yeni başlayanda bizim əsas məqsədimiz daha çox satış həyata keçirmək və eBay-in güvənini qazanmaq idi. Amma bir neçə satış həyata keçirdikdən sonra, yəni eBay-in güvənini qazandıqdan sonra bizim eləyəcəyimiz şey öz gəlirlərimizi artırmaqdır. Bunun üçün isə 3 üsuldan istifadə edə bilərik. Birincisi tədarüslərimizi dəyişməkdir. Yəni biz iş başlarda məhsullar daha sürətli getsinlər deyə Amazon, Walmart və bu kimi retail mağazalardan istifadə edirdik. Amma artıq tədarüslərimizi dəyişərək daha wholesale mağazalara çevirə bilərik. Yəni daha ucuza məhsul alaraq, daha baha qiymətə sataraq daha çox gəlir əldə edə bilərik. İkincisi isə başqa məhsullar axtarmaq və başqa tərzdə məhsul axtarışı həyata keçirməkdir. Təbii ki, buna da birazdan baxacağıq. Üçüncü üsul isə onlayn arbitrajdan istifadə etməkdir. Onlayn arbitraj məhsulları toplu şəkildə alaraq tək-tək satmaqdır. Təbii ki, bunların hamısını bir-bir açıqlayacağam. İndi isə gəlin birincidən başlayaq. İlk üsul tədarüçlərimizi dəyişmək idi. Bu mərhələdə istifadə edəcəyimiz tədarüçlər bunlardır. İndi isə gəlin onların bir neçəsinə ümumi şəkildə nəzər salaq. İlk tədarüçümüz Bed Bath and Beyond-dur. Gördüyünüz kimi bu daha çox ev məhsulları satır və eyni gün çatdırılma təqdim edir. Üstəlik lokal pikap var, yəni onların mağazaları var Buradan şəhəri, kodu və s. yazırıq. Həmin radiusdakı mağazaları göstərir. Əgər alıcı istəsə gedib oradan götürə bilər məhsulu. Təbii ki, bu bizə lazım deyil, amma eyni gün çatdırılma təqdim eləməsi önəmlidir. Gördüyünüz kimi hamam, mətbəx və başqa otaqlara aid məhsullar görmək olar. İkinci saytımız overstock.com-dur. Burada məhsullar daha çeşidli şəkillərə bölünüb. Yəni ayrıca hamam, mətbəx, işıqlandırma, uşaqlar, yataq otağı və sair kimi məhsulları kateqoriyalı şəkildə görməyimiz mümkündür. Üstəlik aşağıda trend olan məhsulları görə bilərsiniz. Burada ayrı-ayrı kateqoriyaları üzrə trend olmuş məhsullar var. Yəni daha çox satılan məhsullar var. Bunlara da daxil olaraq həmin məhsulların çeşidlərini görmək mümkündür. Bu sayta isə qoşulub özünüzə tədarükçülər tapa bilərsiniz. Yəni gördüyünüz kimi burada təmin edilə biləcək marketplace-lər var. Yəni Buradakı tədarüslər vasitəsilə eBay-də, Amazon-da, Shopify-də, Etsy-də, Google Marketplace-də və başqa bir çox mağazalarda satış həyata keçirə bilərsiniz. Aşağı hissədə isə tədarüslərin adları var. Bayaq bəhs etdiyimiz Bed Bath Beyond, Wayfair, Walmart, Overstock və başqa mağazalar var. Bunları da ayrı-ayrı araşdırmanız mümkündür. Bu sayt vasitəsilə isə bunlara pulsuz şəkildə qoşularaq müxtəlif araşdırmalar etmək olar. Yəni qlobal şəkildə tədarüslərə çatmaq, onlarla danışmaq və s. USA Drop demək olar ki, ən çox istifadə olunan dropshipping tədarüslərindən biridir. Bu nəinki eBay, üstəlik Amazon, Shopify və başqa mağazalar üçün keçərlidir. Burada yuxarıda da göstərdiyi kimi yalnız 2 və 4 gün ərzində shipping müddəti var. Yəni biz tədarüsümüzü dəyişirik deyə shipping müddəti o qədər də uzanmış olmur. Burada da pulsuz şəkildə qeydiyyatdan keçərək məhsullar və tədarüçlər haqqında məlumat ala bilərsiniz. Menars.com burada gördüyünüz kimi bütün departamentlərdə demək olar ki, məhsullar satışa çıxarır. Yəni hamam, elektrik məhsulları, mətbəx, ev heyvanları və s. Üstəlik məhsulların qiyməti digərlərindən olduqca aşağıdır. Tədarükçülərin adlarını ayrıca açıqlama hissəsində qeyd edəcəm. İstəsəz oradan baxaraq bir-bir hamısını araşdıra bilərsiniz. Tədarüsləri araşdıranda onların müştərilərlə əlaqəsinə, çatdırılma müddətinə və sair şeylərə olduqca diqqət yetirin, çünki artıq həmin tədarüslərdən məhsul alıb satırsınızsa, müştərilər tədarüsləri tanımır, birbaşa sizin mağazanı tanıyır. Növbəti üsulumuz daha fərqli məhsullar satmaq və daha fərqli məhsul araşdırması deməkdir. Fərqli şəkildə məhsullar tapmaq və fərqli şəkildə araşdırma etmək deyəndə mən eBay-də daha çox satılan məhsulları araşdırmaq və onların tədarüslərini tapmaq deyirdim. Yəni biz əvvəl tədarükçülərimizdə satılan məhsulları tapırdıq və həmin məhsulları eBay-də əgər satılıbsa yükləyirdik. İndi isə eBay-də daha çox satılan məhsulları tapacağıq. Məsələn, bu məhsul kimlə yaxın satılıb? Bu cür məhsulları araşdıranda önəmli olan şey məhsulun azı 100 dənə satılması və top rated seller tərəfindən satılmamasıdır. Yəni məsələn, bu məhsul top rated seller tərəfindən satılır, bu isə yox. Üstəlik bu məhsul sponsorlu olmamalıdır. Çünki sponsorlu olsa ya da top rated seller tərəfindən satılsa, siz bunu ucuz tapsanız belə sata bilməyəcəksiniz. Çünki eBay onu daha çox önə çıxaracaq. Məhsulu araşdıranda isə istifadə edəcəyimiz taktika başqa cürdür. Əgər bu məhsulun adını kopyalayıb Google-a yapışdırsaq, önümüzə Amazon, eBay və başqa retail mağazaları çıxacaq. Amma məhsulun şəklinə daxil olaraq sağ klikləyib Search Image with Google desək, bu şəklin göründüyü bütün veb saytlar bizim önümüzə çıxacaq. Təbii ki, bunu Google Lens vasitəsilə edirik məhsulu bütöv şəkildə seçirik və şəklin mənbəyini tapdırırıq. Önümüzə belə saytlar çıxdı, məsələn Alibaba, bunu təbii ki hamımız bilirik. Başqa bir dənə tanımadığımız sayt, Walmart bunu da tanıyırıq və başqa bir neçə sayt var. Bunların hamısını bir-bir axtararaq, araşdıraraq ən ucuz və sərfəli hansında varsa, onları seçə bilərik. Təbii ki, burada daha 10 dənə səhifə var və ondan daha çox səhifə var. Siz bunları da araşdıra bilərsiniz. Bunların hamısını asdıqdan sonra bir-bir hamısına daxil oluruq. Bizim üçün ən sərfəlisi hansıdırsa onları seçirik. Məsələn, burada Alibaba-da məhsul maksimum 5 dollardır. Burada satışı isə 11 dollar 99 sentdir. Yəni bu məhsulların 2000 ədəd satılması sizə nə qədər xeyir gətirir, bunu özünüz düşünün. Təbii ki, başqa saytlar da var. Əgər Alibabadan ucuz tapırsınızsa, buradakı başqa saytlardan da istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, Walmart var. Walmart istifadə eləməyək. Burada 12 dollar 52 sent olan var. Bu təbii ki, ehtiyac deyil. Bu sayt ümumiyyətlə işləmir. Bu da bilinmir ki, nə saytdır. Bunlar təbii ki, çıxırıq və bizə qalan Alibaba oldu. Burada da minimum 20 ədəd ala bilərik. Buna diqqət edin. Burada minimum 10 ədəd ala bilərik. Hətta burada həmin məhsul daha ucuzdur və minimum 1 ədəd ala bilərik. Beləcə tədarükçümüzü tapandan sonra və yaxşı şirkət araşdırandan sonra təbii ki, Alibabanı araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Amma siz yeni bir sayt tapısınızsa o saytı araşdırın. Shipping müddətinə, shipping xidmətinə və başqa şeylərə diqqət yetirdikdən sonra onları tədarükçülər kimi istifadə edə bilərsiniz. Burada həmin məhsulu ucuz qiymətə ala biləcəyimizi görürük. Yəni biz bu məhsulu Bundan 1-2 sent aşağı qiymətə sata bilərik. Təbii ki, qeyd elədiyim kimi buradakı şərtlərə və axırdakı net qiymətə diqqət etmək lazımdır. Çox güman ki, burada da bəzi komissiyalar olacaq və eBay-in də öz komissiyaları var. Bunları diqqətlə hesabladıkdan sonra satışa qoyun. Ən son bəhs edəcəyimiz üsul isə onlayn arbitrajdır. Yəni bu məhsulları toplu şəkildə alaraq tək-tək satmaq deməkdir. Təbii ki, əgər yetərli büdcəniz varsa, hər hansı bir məhsuldan toplu şəkildə, məsələn 100, 150 və yaxud 200 ədəd alaraq onları təkcə sata bilərsiniz. Amma yetərli büdcəniz yoxdursa belə, digər iki üsul vasitəsilə satışlarınızı artıra bilərsiniz. Bayaq qeyd etdiyim kimi biz onlayn arbitrajdan CCL vasitəsilə istifadə edə bilərik. Yəni burada gördüyünüz kimi 24 saat fulfillment xidməti var və bu xidmət o deməkdir ki, siz məhsulları toplu şəkildə alıb sizcəyə göndərirsiniz, o anbarlarında saxlayır və məhsulu sifariş olduqda eyni ilə Amazon kimi həmin məhsulları göndərir. Həmin fulfillment xidmətinə daxil oluruq və price hissəsinə gələk. Burada həmin məhsulu hardan shipping eləyirik, çəkisi nə qədərdir, neçə gün qalacaq, neçə ədəd olacaq hansı növ məhsuldur, hara shipping olunur, ölçüləri, hansı bazadan shipping olacaq və calculate hissəsinə basanda həmin məhsulun bizə fulfillment xidmətini göstərəcəklər. Məsələn, buradan bir dənə United States seçək, biz burada tapdığımız məhsulu seçək məsələn, Alibaba-dan tapdığımız bayaqki məhsulu seçək. Təbii ki, Alibaba-nın öz saytında kontakt sapları deyirək bunun tədarükçüsü ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hətta burada chat now sözü var. Yəni birbaşa onlarla danışın. Amma biz hələ ki yüngülvari bir hesablama eləyək. Burada aşağıda həmin məhsul haqqında ətraflı məlumat ala bilərik. Məsələn, gəlin indi bu məhsulu hesablayaq. Məhsulun yerləşməsi Məhsul Çində yerləşir. Ona görə də burada shipping from Çin deyirik və shipping to olacaq United States. Burada məhsulun çəkisi belə göstərilir. Daha sonra məhsulun ölçüləri var burada. Saxlama gününə gələndə burada təbii ki, bu məhsulu neçə günə sata bilərsiniz, onu düşünməlisiniz. Məsələn, bu məhsul 1900 ədəd satılıbsa, çox güman ki, günə azı 200 dənə satılır. Bunu da əvvəl videolarda qeyd etdiyim araşdırma üsullarıyla baxa bilərsiniz. Ona görə də siz həmin məhsula baxın görün, bu məhsulu neçə gündə sata bilərsiniz. Həmin gündən bir neçə gün artıq hesablayın. Çünki ola bilər bəzi problemlər yaransın. Burada məsələn saxlama müddətini 10 gün deyirəm. Neçə ədəd olacaq? 30 ədəd deyirəm. Necə bir məhsuldur? Elektronik deyirəm. Ölçüləri isə 500, 500 və 540-dır. Bura 500, 500 və 540 yazacağam. Burada isə warehouse deyil, yəni hansı ambara daşınsın. Təbii ki, Amerikada olacağına görə elə də önəmi yoxdur, amma biz hər hansı bir warehouse hissəyə və calculate deyirəm. Burada həmin məhsulu nə qədər müddətdə daşıya biləcəklərini deyir. Məsələn, bu daşıyıcı şirkət vasitəsilə 11 dollar 40 sent isə, bu daşıyıcı şirkət vasitəsilə 12 dollar 47 sent. Siz öz istəyinizə görə və büdcənizə görə seçə bilərsiniz. Məsələn, istəsiz ən ucuzunu seçə bilərsiniz və service fee isə 0 dollardır. Yəni bu qiymət ümumilikdə daşınması və saxlanılmasına aiddir. Yəni bu qiymətə hər şey daxildir. Burada hər şeyi hesabladıkdan sonra və məhsulunuzu seçəndən sonra gəlib burada satıcı ilə birbaşa əlaqəyə keçə bilərsiniz və həmin satıcı ilə əlaqəyə keçdikdən sonra daha sonra sizə dropshippinglə əlaqəyə keçə bilərsiniz ki, nələr lazımdır, yəni çatdırılması üçün, hardan çatdırılacaq, yəni daha detallı məlumatlar üçün. Sadəcə bu ümumi görünüşdür və kalkulyatordur ki, bizim nə qədər xərcimiz çıxa bilər. Təbii ki, olduğunuz qədər xərcləri maksimum hesablamağa çalışın, çünki ola bilər ki, bəzi problemlər olsun. Qeyd elədiyim kimi, əgər büdcəniz azdırsa, onlayn arbitraj eləməyin, çünki bəzi problemlər çıxa bilər və yaxud məhsul satılmaz, daha da ziyana gedərsiz. Ona görə də özünüzdən əmin olandan sonra, məhsulun satıla biləcəyini düşündükdən sonra həmin məhsulu onlayn arbitraj vasitəsilə sata bilərsiniz. Və beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Bu videoda eBay dropshipping ilə başlamış, biraz məsafə qət eləmiş və indi də gəlirlərini artırmaq istəyən insanlar üçün bəzi üsullardan danışdıq. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı bir video oldu. Digər videolarda görüşmək ümidi ilə hələlik.